Nunca me obligo, pero estoy atento y luchando por lo que quiero No estoy respirando, esa mi misión, mi castigo yo lo pero Mi tiempo no seguir la máxima vocalización Mi respiración lo que me indica, sacando mi ramo, me toca pronunciar Yo sé que soy veloz que un beso con un gran competidor Me igual que un rayo, me vacían en la pared El que tú, ese tipo seas, voy el canal y yo te mi velocidad Domina la mente, le desfile, me avisa, rápido, siempre capan, se adelanta, el me te trago Nunca lo mío, mi desafío, demostrando un estilo, mi velocidad en la pared, No supera todo el mundo y se bla bla Nunca crees que estás hace tu fácil, termina borrando mi rap Y esto sigue avanzando, soy un pero que nunca para Todo el mundo tiene ganas de escuchar todo lo que tengo por sacar Es buen momento de poder comentar un pensamiento sujeto Se aprovecha ahora una oportunidad de mi legado, todo lo que estoy luchando Vive la música, vive la mentira para vocalizar Empiezo a componer, improvisando, predicando Siguiendo el sino y la hora, corriendo al pasado No soy ya nada, ahora suena, sueño alcanzado No soy ya ni qué hacer, yo tiempo cuerpo decir vencer Tiene muchos esfuerzo faltan a toda mi sed, Ahora un esfuerzo, no lo dejaré perder Una habilidad que decides mantener que sé lo que quiero hacer, pero sé que nunca Y Tanta música que tengo que proyecto vive fondo mi mente lo sé Tanta música que me da lo que sea Conocimientos fue presumiendo el papel donde me di la razón Sigo siempre el corazón, mi negocio yo le grabo Mi habitación grande y tanto voz en mi ordenador Sí, si domino mi nivel la mina y me viene inventando lo que puede Mírame atente, es un recurrente Siempre Y me decía, entiende tengo que vocalizar Como un flash es cualquier instrumental El tiempo se retrocede y se adelanta Mi pala anda presumente, digo lo que siente No soy delincuente, pero voy quebrando mentes Ja, esto es lo máximo que yo puedo rapear ja.